अब ऐसा तो कोई बात नहीं है कि मैं जिस बेस को तोड़ने जाऊँ मैं थ्री स्टार अर्न करके ही आऊँ तो कुछ कुछ नहीं तोड़ पाता कोई भी ऐसा कोई बंदा नहीं जो सबको तोड़ डाले कभी ना कभी ऐसा तो होगा कि दो स्टार या फिर वन स्टार पे रुक जाएगा इतना भी आसान नहीं होता तो अगर तुम खेलते हो तो जब अटैक करोगे ना तो एक साइड से मारना मतलब चारों तरफ से गोल करके नहीं सबसे अच्छा होता है कि एक साइड से तोड़ते हुए जाना अब जो डिफेंस वाला होता है जो चीज़ होता है डिफेंस का वो चीज़ अगर चारों तरफ अगर नहीं चारों तरफ ही होता है तो अगर देखो कि उसको तुम तोड़ सकते हो तो तभी चारों तरफ से घिर लो अब घिरने का भी एक टेक्निक होता है ज़्यादा दूर मत फेंकना जो तुम्हारा आर्मी होगा उसको ज़्यादा दूर नहीं पास पास जितना पास हो सके उतना पास फेंको और चारों तरफ से टूटते हुए टाउन हॉल पे आ जाएगा अब देखो यहाँ पे तो मेरा थ्री स्टार कलेक्ट हो गया टाउन हॉल वगैरह वगैरह सब तोड़ डाला क्योंकि इजी था उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट जो आर्मी था वो भी ट्रेन किया हुआ था तो मैंने सोचा उसको यूज़ कर ले फिर से अटैक मार ले तो उसके पहले मुझे कुछ चीज़ मिला जो मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा जो पबजी में फ्री फायर में रॉयल पास एलिट पास होता है ना ऐसा कुछ होता है तो वो सब मैंने कलेक्ट कर लिया तो कलेक्ट करने के बाद फिर से अटैक करूँगा जैसा मैंने बोला था कि ऐसा कोई बंदा नहीं जो सबको तोड़ डाले कभी ना कभी ऐसा वक्त आएगा जो हार जाएगा या फिर दो एक स्टार कलेक्ट करके बस उतना ही में रुक जाएगा तो वैसा इसमें भी मेरे साथ हुआ मतलब ये जो टाउन हॉल है ये शायद मुझसे बड़ा है उतना मैंने ख्याल नहीं किया लेकिन तुम देखो उसके पास ड्रैगन था मैंने उलझट से उसको मार डाला अब जैसा मेरा रूल है मैंने वैसा ही फेंका तो काम हो जाना चाहिए था और नहीं भी होना चाहिए था क्योंकि देख सकते हो तुम सब वैसा कुछ खास नहीं है इसमें जो सबको तोड़ डाले अब टेक केयर हो तुम सब अभी देख ही सकते हो कि मेरा जो आर्मी था वो सब मर गया और चारों तरफ चार उसका जो चीज़ था वो है और फिलहाल तो डिफेंस की तरफ दो तीन चार पाँच छः सात सात डिफेंस था और मेरा डैमेज हुआ सेवन टू वन परसेंट उसका डैमेज दिया बस एक्स्ट्रा नहीं हुआ फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो जो बैटल्स ग्राउंड इंडिया है उसका भी गेम प्ले करेंगे हम सब्सक्राइब कर दो जल्दी